ओके हामी जाउँ अगाडि सर ओके अब हामी के कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ भने नि तपाईँको युट्युबमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के के हुन् त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है त सर सो फेरि हामी सुरुबाट अगाडि बढौँ अगाडि बढ्ने क्रममा जस्तो मेरो पर्सनल एज अ अनुभव एक्सपिरियन्स चाहिँ युट्युब भन्ने बित्तिकै तपाईँले दुईवटा माध्यमबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको तपाईँको चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ दोस्रोमा तपाईँले दोस्रोमा चाहिँ तपाईँले सकियो भने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पनि गर्न सकिन्छ है अनि युट्युबको क्राइटेरिया भनेको त अब तपाईँले भनिहाल्नु पऱ्यो होइन क्राइटेरिया क्राइटेरिया क्राइटेरिया भनेको नर्मल्ली वान के सब्सक्राइब हो होइन सब्स हो अनि त्यस पछाडि दोस्रोमा भनेको तपाईँको four thousand hour watch time होइन वाच टाइम हो है अब यो बाहेक यो बाहेक चाहिँ युट्युबमा चाहिँ नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा युट्युबमा हुने भनेको चाहिँ तपाईँको जियोग्राफी है जियोग्राफी जिआरएपिएचवाइपिएचवाई जियोग्राफी जस्तो हो मैले भने नेपालमा तपाईँको भिडियो हेऱ्यो भने नर्मल्ली पचास हजारले हेरे सब्सक्राइब सबै क्राइटेरिया पुगेर तपाईँको मोनिटाइज भएर पचास हजारले हेऱ्यो भने मेबी यहाँ तपाईँको फिफ्टी डलर दिन्छ है भने यही कुरा चाहिँ यही फेरि युएसमा चाहिँ यही फिफ्टी थाउजन्डले हेऱ्यो भने कति पुग्न सक्छ त भन्दाखेरि दुई सय डेढ दुई सय डलर पुग्न सक्छ भनिसके पछाडि जियोग्राफिकल्ली पनि चाहिँ यो युट्युब यो युट्युब र ब्लग उस्तै हो है सर युट्युब पनि लगभग उस्तै हो ब्लग पनि अब हजुरले बिस्तारै गर्दै जानुहुन्छ होइन ब्लगको पनि कुरा यस्तै कुराहरू आउँछ है त ब्लगमा पनि अब यो पनि भयो अर्को चाहिँ युट्युब केमा पनि तपाईँको डिपेन्ड हुन्छ अर्निङको अर्को भनेको चाहिँ युट्युब अथवा ब्लग डिपेन्ड हुने भनेको चाहिँ तपाईँको कन्टेन्ट कन्टेन्टमा पनि तपाईँको चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है जस्तो अहिलेको केसमा चाहिँ बडी पेमेन्ट बडी पेमेन्ट चाहिँ के केलाई बडी युट्युब जस्तो तपाईँको यो कमेडी गरेको यो तपाईँको नाचेको गाएको एकदम भ्युवर्स हायर जान्छ नि हजुर इन्टरटेन भन्छ होइन इन्टरटेन यो इन्टरटेनमेन्टसँग यो इन्टरटेनमेन्टसँग रिलेट तपाईँको कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँको थोरै मात्र पैसा आउँछ एकदम तपाईँको इन्टरटेनमेन्टसँग रिलेटमा लेट सपोज चाहिँ तपाईँको एक लाख पुग्यो भने वरिपरि तपाईँको भनौँ न सय डलर दियो अरे भनौँ लेट सपोज भने अब हाई पेमेन्ट भनेको जस्तो तपाईँको यो फाइनेन्सियलसँग रिलेट होइन फाइनेन्सियल फाइनेन्सियल कन्टेन्ट होइन युएसमा भयो अनि त्यस पछाडि यस्तै एडुकेसनहरू भयो होइन अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको टेक्नोलोजी भयो होइन टेक्नोलोजी बेस्ड भयो यसमा चाहिँ तपाईँको हाई पेमेन्ट दिन्छ तपाईँको नर्मल्ली भनौँ न नर्मल्ली यो फाइनेन्सियल एजुकेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ अझ धेर दिन्छ जस्तो एक लाख पुग्यो भने एक लाख पुग्यो भने तपाईँको यसमा पनि त्योभन्दा डबल ट्रिपल दिन्छ भनेको अर्थ यसको चाहिँ थ्री हन्ड्रेड डलरसम्म जान सक्छ यो फाइनेन्सियलसँग रिलेटहरूमा पनि तपाईँको हाई चान्सेस चाहिँ हुन्छ सो अर्को भनिसकेपछि तपाईँ क्लियर हुनुभयो जियोग्राफीले पनि तपाईँको ऊ गर्छ अर्को भनेको तपाईँले अपलोड गर्ने कन्टेन्टले पनि तपाईँको चाहिँ फरक पार्छ है त सर ए ओके ओके ओके अब हामी अर्को अब युट्युबको नेक्स्ट भनेको तपाईँको अब मेन युट्युबमा युट्युबमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कि किवर्डहरू हजुर है हजुर अब यसमा जान्छ है त important key to success in YouTube important key to success in युट्युबमा चाहिँ के के कुरा हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँको पहिलोमा चाहिँ आउने भनेको तपाईँको एट्र्याक्टिभ थम्नेल नै हो सर जतिसुकै भित्र जेसुकै होस् तर तपाईँको एट्र्याक्टिभ थम्नेल नै हो पहिलो कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा भनेको तपाईँको टाइटल है अट्र्याक्टिभ टाइटल दोस्रो चाहिँ म्याटर गर्ने चाहिँ टाइटल हो तपाईँको पहिलो कुरा भनेको थम्नेल तपाईँभित्र जसकै होस् म्याक्सिमम् यो युट्युबर्सहरूले गर्ने चलाउने ट्रिक्स यो हो है अब त्यस पछाडि अर्को चाहिँ म्याटर के गर्छ भन्दाखेरि अब किवर्ड्सहरू त भइहाल्छ होइन तपाईँले किवर्ड्सहरू खेलाउनु पऱ्यो होइन त्यो भइहाल्छ अनि त्यस पछाडि क्वालिटी कन्टेन्टले पनि फरक पार्छ होइन क्वालिटी कन्टेन्ट यो कुराहरू पनि म्याटर गर्छ अझ मेन भनेको चाहिँ यो फर्स्ट र सेकेन्डको चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ कतिको क्वालिटी नभएर यत्तिकै जोर भिडियो पनि तपाईँको सो अब युट्युबले अर्को कुरा के खोज्छ भने चाहिँ भ्यु भ्युजमा चाहिँ तपाईँको भ्युजमा चाहिँ युट्युबले खोज्ने भनेको चाहिँ कन्टेन्ट सिरियल पनि खोज्छ है एउटा भन्नुको अर्थ चाहिँ जस्तो हो तपाईँले एउटा च्यानल बनाउनु भएको छ अनि त्यसैमा भनौँ न आज गीत गाएको हाल्नु छ भोलि नाचेको हाल्नु आएको छ पर्सि खेलेको हाल्नु भएको छ अर्को कमेडीको हाल्नु भएको छ त्यो चाहिँ युट्युबले रुचाउन है सर सबभन्दा मेन कुरा भनेको जस्तो भ्युवर्समा भनेको लास्ट भ्युवर्स होइन भ्युवर्स लास्ट भ्युवर्स तपाईँको युट्युबको भिडियो लास्ट जुन चाहिँ अडियन्सले कुन रिलेटमा चाहिँ उसले हेरेको थियो होइन लेट सपोज तपाईँको लास्ट लास्ट तपाईँको चाहिँ फोर थाउजन्ड फोर थाउजन्ड अडियन्सले चाहिँ मानौ चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ फोटोसप सम्बन्धी अथवा चाहिँ भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी हेरेको थियो एडोबी भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी हेरेको थियो भने अब यो बिचमा तपाईँले कमेडी हाल्नु थाल्नुभयो भने त्यो युट्युबले तपाईँको रिच आउट गर्दैन क्या है सो यो पनि एकदम धेरै मान्छेले मिस्टेक गर्ने तपाईँले अब तपाईँले अर्को सेसनमा पनि एडिटिङसँगै रिलेट होइन एडिटिङसँगै रिलेटेड तपाईँले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको फेरि त्यो जुन पहिलाको अडियन्समा रिच रिइङ्गेज गराउँछ है यो पनि एकदम हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो है त युट्युबमा मोस्टली हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो अब ways to work in YouTube है अब हाम्रो ट्रेनिङमा त अब एक दुईवटा कुराहरू हामीले सिकेका छौँ अझ धेरै कुरा छ है अझ योभन्दा बाहिर पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न युट्युबमा अब कसरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नम्बर वान भनेको त अब मल्टिभर्सिटीले कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसन गर्छ भनिहाले तपाईँलाई होइन कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसन को काम गर्छ नम्बर वान यो कन्टेन्टलाई तपाईँले मजाले लान सक्नुहुन्छ र मोनिटाइजेसन प्रोसेसमा जान सकिन्छ दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँले युट्युब सर्ट्स बनाउन सक्नुहुन्छ है युट्युब सर्ट्स बनाउन सकिन्छ मजाले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ युट्युब सर्ट्स आफ्नै कन्टेन्ट नभए पनि कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो तपाईँले म यहीँ इक्जाम्पल देखाउँछु लेट्स गो चाहिँ कुनै एउटा हेरौँ है त YouTube shorts I want to be the first person to wake. नमस्ते साथीहरू हेरौँ यो गाडीको पछाडि यो होइन यहाँ विभिन्न किसिमको भिडियो छ नि त युट्युब सर्ट छ नि त तपाईँको सिक्स मिलियन सब्सक्राइबर छ अनि विभिन्न किसिमको चाहिँ सर्ट्सहरू छ राइट यो किसिमको सर्ट्सहरू छ यो उसले त बनाएको होइन राइट यो स्पोर्ट्स नेसन आफैले त बनाएको होइन पक्कै पनि यो है तर उसले चाहिँ यो कसरी बनाउन सक्छ त यो विषयमा हामी के अरे लेटली हामी सिक्छौँ हो यसरी युट्युब सर्ट्स मात्र बनाएर पनि हामी काम गर्न सक्छौँ जस्तो विभिन्न किसिमको सर्ट्सहरू उसले लिएर मिलियन्स अफ मिलियन्स भ्युज पुगेको छ है जस्तै होइन यो किसिमको भिडियोहरू हालेर चाहिँ उसले चाहिँ धेरै अब सब्सक्राइब होइन यो किसिमको चाहिँ गेन गरेको छ यस्तै किसिमको कन्टेन्टहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर युट्युब सर्ट्सको माध्यमबाट पनि हामी काम गर्न सक्छौँ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब लाइभ स्ट्रिम्स है युट्युब लाइभ स्ट्रिम्स गरेर पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ है ओके तपाईँले देखिराख्नु भएको छ YouTube live live YouTube live stream भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो लेट सपोज पिसफुल म्युजिक भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने यी यिनीहरू लाइभ स्ट्रिममा छ नि त होइन लाइभ त्यो लाइभमा छ नि त चार हजारले हेरिरहेछ यो चाहिँ उनीहरूले कसरी गरिरहेछ भन्दाखेरि एक दुईवटा सफ्टवेयर युज गरेर यो हामीले गर्न सक्छौँ र यो लाग्छ कि लाग्दैन यसमा हजुर यसमा हामीले नन नन कपिराइट के अरे ऊ चाहिँ म्युजिक चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ ए त्यसै मध्ये यो पनि होला हो है सो हो यसरी चाहिँ हो जस्तो अब लाइभ म्युजिक भनेर तपाईँले हाल्नुभयो भने कति धेरै छ नि त यो किसिमको एक हजारले हेरिरहेछ लाइभ म्युजिक होइन यो यसले पनि लाइभ म्युजिक यो त यो यो यो लाग्छ यहाँ पनि यो गानाहरू पनि हामी नन कपिराइट खोज्न सक्छौँ होइन यो मान्छेले कसरी गरिरहेछ त भन्दाखेरि यसले जस्ट लाइभ म्युजिक एउटा दुईवटा लाइभ लाइभ स्ट्रिम गरेर नै यसले यति धेरै वाच टाइम गरे यसको आफ्नै कन्टेन्ट त पक्कै होइन यो छैन छैन होइन भनिसके पछाडि यो किसिमको नन कपिराइट कन्टेन्ट पनि हामीले खोजेर चाहिँ लाइभ स्ट्रिम चाहिँ सक्छौँ यो गीत यति धेरै यो एघार एघार घन्टाको गीतहरू सबै नन कपिराइट होला त छैन होला नि कपिराइट यो रिपिटेबल गीतहरू हो जस्तो एक घन्टाको हुनसक्छ तर इलेभेन आवर यो लाइभ स्ट्रिम डबल डबल गरेको हुन्छ क्या भनेको जस्तो त्यही त नत्रै इन्डियामा त मोस्टली एकदम कुनै पनि गीतलाई एकैचोटि कपी उसँग क्याच गरिहाल्छ कि यो फिल्टर गरेर उसले केही न केही त्यहाँ चाहिँ यहाँ फिल्टर गर्ने अप्सन पाउँछ हामी यो विषयमा पछाडि यही लाइभ स्ट्रिमकै गर्दैखेरि हामी पढ्छौँ नि है त सर जस्तो लाइभ स्ट्रिम गर्ने सफ्टवेयर हुन्छ अनि त्यस पछाडि कसरी नन कपिराइट चाहिँ हामीले चुज गर्ने त्यो गरेर हामी पढ्छौँ है त यो विषयमा सिक्छौँ र गर्छौँ अर्को मैले अर्को अहिले लेटली टेस्ट गर्दैछु तपाईँको कस्तो किसिमको त भनेर भन्नुहुन्छ भने मैले अघि तपाईँलाई देखाएँ अडियो अडियो भर्जनको पनि मैले यहाँबाट अस्ति एउटा टेस्ट गर्दैछु यो मैले टेस्ट गर्दैछु यो चाहिँ तपाईँको अडियो भर्जनमा यो कहीँ तपाईँको भिडियो भर्जनलाई अडियो भर्जनमा कन्भर्ट गरेर यो सब टाइटलहरू राखेर हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ यो चाहिँ हजुर सर अडियो पनि क्याच गर्छ त भिडियो नभए पनि यसमा पनि सेलेक्ट गर्नुपर्छ सर यसमा पनि सेलेक्ट गरेर गर्नुपर्छ है अडियो भर्जन यो यो किसिमले हामीले तिन चारवटा माध्यमबाट हामीले युट्युबमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ है त सर जस्तै एउटा एउटा क्वेसन जस्तै एउटा कपिराइट भिडियो छ त्यो भिडियोलाई कसरी हामीले नन कपिराइट पनि बनाउन सक्छौँ कुनै त्यसलाई नन कपिराइट चाहिँ हामी बनाउन सक्दैनौँ तर हामीले यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि नन कपिराइट चाहिँ जस्तो लेट सपोज डब्लुडब्लु e भनेर हामीले क्रिएटिभ कमान्ड्स भन्ने हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ क्रिएटिभ कमान्ड्स भन्ने हुन्छ त्यहाँबाट हजुर त्यहाँबाट चुज गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ है त सो यो चाहिँ अलिकति अब हामी प्र्याक्टिकल्ली नै गर्दै जाँदाखेरि अझ रमाइलो हुन्छ सिक्दै पनि गइन्छ आज चाहिँ गर्न सकिने एउटा वेजहरू हामीले हेऱ्यौँ है त सर अब आज हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आज हामी के गर्छौँ भने मैले एउटा नेम मैले सोचेको छु यो कस्तो होला हजुर मैले अल एउटा समथिङ यस्तै अनलाइन टु बिजनेस भन्ने सोचेको थियो क्या ए हजुर हेर्नुहोस् त कस्तो अनलाइन टु बिजनेस भन्ने पनि एउटा त्यो पनि एउटा युट्युब च्यानल नै मैले जिमेल त नयाँ बनाइसकेँ अब यो हामीले चाहिँ एजुकेसन र टेक्नोलोजी यो यो बिचको एउटा ऊ गर्नु पऱ्यो होइन त्यही च्यानलमा गर्नु हजुर एजुकेसन बेस र टेक्नोलोजी बेस एकदम ए डिजिटल डिजिटल टु बिजनेस कस्तो हुन्छ ओके डिजिटल टु बिजनेस त्यो पनि राम्रो छ डिजिटल टु बिजनेस त्यो टुमा चाहिँ फेरि वान टूको टू राख्ने के नम्बर टू ए त्यो युनिक छ कि डिजिटल अनि बिचमा टु अनि टू पछि फेरि कन्टिन्यू बियु बियुएसआइएनइएसएस बिजनेस डिजिटल टु बिजनेस राम्रो छ राम्रो छ राम्रो हुन्छ अब यसको थम्मेलहरू अनि त्यसपछि अब युट्युबको त्यो प्रोफाइलहरू उसबाटै बनाउनु पर्ला के अरे हजुरले ऊ दिनुभएको थियो नि एउटा हिन्ट के अरे हाम्रो सबभन्दा सजिलो राम्रो पनि हुन्छ त्यहाँबाट किनकि धेरै धेरै कन्टेन्टहरू धेरै दिइरहेको हुन्छ नि त्यसले के एउटा ऊ जस्तो छ नि फोटोसप जस्तो एकछिन म कहाँ होला त्यो प्रोफाइलहरू त्यही त त्यसमा जति पनि ब्रान्डहरू थप्न मिल्छ चुज गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ आर्ट आर्टमा हुने चिजहरू सबै छ कि त्यसमा एदेखि डेढसम्म मैले यो किसिमको मलाई चाहिएको छ भने त्यो पाउँछ कि त्यहाँ क्यानभा राम्रो एकदम सजिलो छ तपाईँले दुई दुई तिनचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने युट्युब सर्ट्स पनि क्यानभाबाटै बनाउने छ अलिकति सजिलो हुन्छ युट्युब सर्ट्स क्यानभाबाट बनाउँदाखेरि युट्युब सर्ट्स भनेको कस्तो छ युट्युबको सर्ट्स भिडियोहरू क्यानभै युज गर्नुपर्छ त्यो बनाउनलाई पनि सर्ट भिडियो कि मतलब त्यो युट्युबको थम्मेलहरू बनाउनु भन्नुभएको सर्ट भिडियोहरू मैले अघि तपाईँले देखाएको सर्ट भिडियोहरू उनीहरूले प्राय क्यानभा युज गरेर गरेको हुन्छ ए त्यसमा एडिट गर्ने त्यो भिडियोलाई हजुर हजुर अनि एउटा एउटा एउटा भिडियोको कन्टेन्ट के यस्तो खालको कस्तो होला जस्तै म म अर्को च्यानलमा हाल्छु मेरो यो उसमा पनि हाल्दिनँ एउटा त्यस्तै मैले खालको गरेको छु तर त्यसैमा हाल्ने मैले सोचेको छु कि एउटा याम ट्वेन्टी वान डिजिटल भन्ने च्यानल छ कि मेरो ए मेरो सर्च ऱ्याङ्कमा वानमै देखाउँछ याम ट्वेन्टी वान डिजिटल्स भन्ने त्यसमा म यस्तो के मान्छेले बनाउनु धेरै मन जस्तो टिकटकको भिडियोहरू हुन्छ नि पन्ध्र पन्ध्र सेकेन्डको पन्ध्र पन्ध्र सेकेन्डको गरेर कलेक्ट गरेर त्यसलाई होइन तर एउटा जस्तै इन्टरटेनमेन्ट इन्टरटेनमेन्टको भिडियो छ भने त्यसलाई इन्टरटेनमै हालेर पन्ध्र पन्ध्र सेकेन्डको जस्तै तिन चार मिनटको बनाइदिने दुई मिनटको बनाइदिने त्यो त्यो गर्दाखेरि कस्तो होला त्यसरी त्यसरी कपिराइट हान्छ होला है पछि चाहिँ ऊ के अरे त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हो सर्ट्सहरू हामीले यसलाई सर्ट सर्ट बनाउन सक्छौँ जस्तो यो हो यो सर्ट मैले बनाएको अनि यसको राम्रो भ्यू चाह छ वान पोइन्ट फाइभ हेर्नु त झम्की यो पनि मैले टिकटकै कलेक्सन गरेको ए यो झम्की ऊ यो लोगो छ नि हजुर यो लोगो हटाउनु पर्छ अब यो लोगो कसरी हटाउने म तपाईँलाई सिकाउँछु है त युट्युब सर्ट्स बनाउँदाखेरि यो यो देख्यो भने चाहिँ उनीहरूले कपिराइट हालिदिन्छ त्यो पनि हो फेरि यस उयो पनि हो फेरि यो एउटा एपमा पनि पाउँछ नि ऊ लोगो ऊ लोगो नदेखिने खालको एप एप पनि पाउँछ कि प्ले स्टोर एप युज गरेर विथ विदाउट लोगो हजुर हजुर एप युज गरेर नै यो हटाउने हो तपाईँले यो कहिले बनाउनु भएको सर यो त धेरै भइसक्यो एबाउटमा हेर्नु त अबाउट 2019 अ दुई वर्ष भएछ ए भ्युजहरू राम्रो पुगे रहेछ अलिकति मेहनत भएको है होइन यो मैले यसमा मैले गर्न सक्छु के जस्तै टिकटकहरू भिडियोहरू कलेक्ट गरेर सर्ट सर्ट भिडियोहरू तर अब तपाईँले एउटा भन्नुभयो हो त्यो तिनीहरूको त्यो युजर नेम चाहिँ नआएको त्यस्तो ऊ कलेक्ट गरेर म बनाउन सक्छु बनाउनु यसबाट नि म एकदम चाँडोमा तपाईँको पन्ध्रदेखि बिस दिनसम्म होइन कन्टिन्यू दिनमा दुईवटा तिनवटा भिडियो अपलोड गऱ्यो भने किनभने फलोवर्स र वाच टाइम चाहिँ बढाउन सक्छु कि त्यो हिसाबले कलेक्सन गरेर अनि किबोर्डहरू किबोर्डहरूलाई चाहिँ मिलाउने उ गर्ने ऱ्याङ्कमा उ गर्ने टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले पहिला पनि युज गरिसकेको छु जस्तै टु बडी भयो होइन टु बडीबाट पनि त्यहाँ राम्रो देखाउँछ नि तपाईँको किवर्डहरू पनि एउटा सर्च गऱ्यो भने त्यही सम्बन्धी कति पुरै फालिदिन्छ नि त्यो पनि त्यहाँबाट बिच बिचबाट छानेर आफूले हाल्ने अनि प्लस अरू अरू ऱ्याङ्किङवाला भिडियोहरू कुनै कुनै बिचको भागको हालिदिने त्यस्तो गऱ्यो भने कुनै कुनै भिडियो आफै ऱ्याङ्कमा जान्छ क्या मजाले जान्छ मैले त्यस्तो धेरै खेलाएको छु कि मलाई हो त्यो भन्दा पनि त्यो यिनीहरू ऱ्याङ्किङ ऱ्याङ्किङ गर्ने यो टुल चाहिँ बहुत राम्रो लाग्यो कि यत्तिकै हावातालमा हामीले ट्याग धेरै सोच्न पनि सक्दैन काहीँ त्यो भिडियोहरू जान पनि सक्दैन कि जति हाल्यो भने जस्तै अब टु बडीकै उसमा हेल्पमा बढ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एकदम स्योर काम गर्छ कि मेरो एक दुईवटा भिडियोहरू काम गरेको थियो कि पहिलाको उसमा पहिलाकोमा त मेरो सबै भएको हो नि सर तपाईँको धेरै चिज भएको अनि मैले प्लस आफैले बोलेर पनि न्युजहरू गर्थेँ कि न्युजहरू गरेर अनि त्यसलाई हाल्थेँ अनि त्यसबाट नि राम्रै भएको थियो बिचमा यो निर्मला हत्याकाण्डको थियो नि त्यो त्यो सिरिज त्यो सिरिजमा त नर्मली के नै हो भने पाँच तपाईँको दस पन्ध्र हजार दस पन्ध्र के चाहिँ हेरे त्यो भिडियो त्यतिखेरको त्यो विषयमा के त्यसमा त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एक दुईवटा कन्टेन्टले मात्रै बिगाड्यो अगाडि चाहिँ मलाई कपिराइट देखाएन पछि जब चाहिँ अब सबै चिजहरू पुरा भयो होइन क्राइटेरियाहरू फुलफिल हो त्यसपछि चाहिँ मलाई देखायो कि <laughs> नेपाल टप खबरमा होइन होइन नेपाल टप खबर होइन त्यो मैले नै डिलिट गरिदिएँ त्यसमा त मेरो बहुत राम्रो थियो तपाईँको तिन हजार कि साढे तिन हजार सब्सक्राइबर थियो अनि भ्युज त पुरै छोडिदिनुहोस् एउटै एउटै भ्युज त टन्नै थियो तपाईँको तपाईँको शब्द एक लाख जति वाचाहरू पुगेको थियो क्या डिलेट चाहिँ किन गर्नु त अब त्यसलाई मैले के गर्न सकेन अनि मैले त्यसलाई हटाइदिएको के पुरा अब डिसेबल भनिदियो नि त हुन त इनेबल पनि हुन्थ्यो क्या मैले भिडियो हटाइदिएको भए यस्तो खुसी भएको मैले भोलिपल्ट हेर्छु त पुरा म डिसेबल हानिदिरहेको च्यानलले मेरो मोनिटाइज लागि सब क्लिन ग्रिन लागिसकेको सबैमा ए अनि मैले सोचेँ युट्युब त बनाउने तर सकभर चाहिँ आफ्नै कन्टेन्ट हाल्नु पर्दो रहेछ भन्ने एउटा मलाई त्यो लाग्यो कि एकदम मलाई भने त्यतिखेर कपिराइट स्ट्राइक पनि सबै थाहा थियो त्यही पनि मैले उनीहरूले अगाडि नदेखाउने हिसाबले गरेँ किनकि जस्तै तपाईँले अहिले भिडियो अपलोड गर्नुभयो तपाईँलाई त्यतिखेरै भनिदिन्छ यो कपिराइट छ कि छैन तपाईँको त्यो कपिराइट क्लेम उयो भन्ने उसमा देखाउँछ क्या त्यो युट्युबको त्यो उसमा हेऱ्यो भने अनि मैले त्यो त्यसको मैले त्यो भेटिनँ र मैले त्यो चलाउनै दिएँ चल्दा चल्दै राम्रो भयो राम्रो भयो पछितिर त लास्टमा अब मोनिटाइज हुन लाग्दाखेरि चाहिँ लास्टमा त्यसको एक दुईवटा भिडियोको मलाई फल्ट देखाइदियो कि यसरी मेरो बिग त्यो च्यानल मेरो त्यसरी बिग्रेको हो त्यही भएर अहिले पनि म यस्तो गर्दिनँ यो एम ट्वेन्टी वानलाई चाहिँ अहिले पनि त्यो उनीहरूको युजर नेम नदेखिने गरेको भिडियोहरू हालिदिन्छु त्यसपछि अब तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा अब समथिङ यो यो टिकटकबाट लिएको पनि भनिदिन्छु म केही छैन सोर्सको लागि सोर्स खुलाउनलाई त्यस्तो त्यस गरिदिन्छु अब अलिक त्यसमा मिलाइ मिलाइदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा अनि यहाँ ट्वेन्टी वानमा चाहिँ म त्यो बेसको भिडियो हाल्छु जम्मै टिकटक कलेक्सन भिडियो मात्रै हाल्छु अनि नेपाल टप खबरमा चाहिँ न्युज सम्बन्धी मात्रै हाल्छु न्युज सम्बन्धी अनि अब हामीले काम गर्न आएको च्यानलमा चाहिँ एजुकेसन बेस र अनि तपाईँहरूले त्यो कन्टेन्टहरू बेसमा त्यो अनुसार भिडियो गरौँला हुन्छ त्यही अनुसार हामी गरौँ सर होइन ठिक छ भनेपछि भोलि कन्टेन्ट अपलोडको चाहिँ भोलि मात्र हामी काम गरौँ होला है अब त्यही ठिकै छ म आज त्यसो यो यो जिमेलको चाहिँ नाम चाहिँ यो ठिकै होला है डिजिटल टु बिजनेस भन्ने यही पिकअप गरौँ है हाम्रो यो नयाँ च्यानलले राम्रै लाग्यो मलाई नै राम्रै लाग्यो डिजिटल टु बिजनेस भनेको छ यो नाम युनिकै छ डिजिटल अनि बिचमा टु भएको होइन अनि बिजनेस त्यसमा नि एजुकेसन र हामी बिजनेस सम्बन्धी रिलेटेड त कुरा उहरु कन्टेन्टहरू हुन्छ त्यसमा हजुर यो राम्रो छ यसमा बिजनेससँग रिलेट आइडियाहरू एजुकेसन बेस कुराहरू तर भ्युजको भ्युजको पनि त्यही अनुसार चाहिँ हुने रहेछ है यो इन्टरटेन भन्दा यो तपाईँको उस यो पल्सेस तपाईँको एजुकेसन र यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ अलिकति राम्रो रहेछ है एकदम यो कुरा धेरै धेरै फरक पार्छ यो कुरा चाहिँ इन्कम इन्कमको एउटा एरियामा चाहिँ हजुर हजुर यसले चाहिँ धेरै फरक पार्छ है त सर हुन्छ त्यसो म अब प्रोफाइलहरू चाहिँ क्रिएट गर्छु आफ्नो उसले त्यसबाट क्यान्डाबाट अनि त्यसमा भोलि तपाईँलाई चेक गराएर अनि के कस्तो गर्ने अनि त्यसपछि सँगै गरेर अनि त्यो कन्टेन्टहरू अनि के छ त्यो डिजिटल टु बिजनेसलाई अगाडि बढाउँला अनि तपाईँको चाहिँ कस्तो युट्युबको त्यो आफ्नो उसबाट चाहिँ हुन्छ त तपाईँको आफ्नै कन्टेन्ट हाल्दा कुनै कुनै टाइम पनि लाग्दो रहेछ है भ्युज कति तपाईँको ऊ भयो मेरो के अरे मोनिटाइज चाहिँ भएको छ हजुर यता साइमन राईको चाहिँ भएको छ होइन मैले खासै त्यो युट्युब मोनिटाइजेसनलाई भन्दा पनि मेरो अरू अरू नै ऊ छ <laughs> यसमा अलिकति म चाहिँ युट्युबिङलाई भन्दा पनि बढी खासै त्यो युट्युब अर्निङलाई मैले फोकस गरेको छैन अहिलेलाई चाहिँ अनि त्यो कारणले गर्दा पनि मोनिटाइजेसनहरू चाहिँ भएको छ जस्तो यो मेरो प्रडक्सन भन्ने भयो होइन यो यो भएको छ एउटा होइन यो छ अनि यसमा चाहिँ हामीले एजुकेसन बेस्ड यस्तै रिलेट हाल्छौँ अनि त्यस पछाडि यसमा टिम हुनुहुन्छ हाम्रो इर्साद भन्ने अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ साइमन दाई नै एउटा भइहाल्यो साइमन दाई नै भइहाल्यो यो छ अनि त्यस पछाडि अहिले मैले अझ बाहिरको लागि काम गर्दैछु युट्युबको चाहिँ ट्वेन्टी इन्कम स्ट्रिम्स भन्ने छ यो चाहिँ इङ्ग्लिस बेस मात्रै हो क्या इङ्ग्लिस बेस मात्र छ यसमा कुनै इङ्ग्लिस बेस मात्र छ वाच टाइम चाहिँ पुगिसक्यो यसमा अब यो सब्सक्राइब मात्र पुग्न बाँकी छ यसमा कन्टेन्टहरू कपिराइट पनि छैन यसमा खासै ए यो यो अनि हाम्रोमा पनि त्यो यो डिजिटल टु बिजनेसमा पनि यस्तो कन्टेन्ट हाल्न मिल्छ होला नि त अङ्ग्रेजीमा मिल्छ मिल्छ अङ्ग्रेजी तर म त तपाईँले के भन्छु भने नि अङ्ग्रेजी बेस हुन्छ अङ्ग्रेजी बेस नै एउटा च्यानल खोलिदिनुहोस् क्या ए किनभने इङ्ग्लिस त्यो अडियन्स नै बाहिरको होस् क्या यो अडियन्स नै मेरो सबै बाहिरको छ क्या ए है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो टाइपको हाल्न सक्नुहुन्छ है त एउटा बरु तपाईँलाई चाहिँ म ब्लगिङ र युट्युबिङ एउटा चाहिँ इङ्ग्लिस इङ्ग्लिसको गर्नुहोस् भन्छु होइन नेपालको जस्तो तपाईँले नेपाली भर्जनमा तिनवटा चलाउनुहुन्छ भने एउटा इङ्ग्लिस भर्जन चलाइदिनु के अरे चाहिँ तपाईँको तपाईँले तिनवटा अब नेपाली भर्जनमा चलाउनु भयो अब एउटा एउटा ब्लग इङ्ग्लिस भर्जनमा चलाउनुहोस् है हामी ब्लग पनि हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ है त सर केही समय पछाडि अब यस पछाडि हामीले फेसबुक मार्केटिङको विषयमा कुरा गर्छौँ काम गर्छौँ अनि त्यस पछाडि ब्लगमा जान्छौँ अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको ब्लग पछाडि अर्को इङ्ग्लिस भर्जनमा एउटा युट्युब पनि तपाईँले इङ्ग्लिस भर्जनमा टक्क सोचेर काम गर्दै गर्दा हुन्छ तर युट्युब इङ्ग्लिस भनेपछि त हाम्रो त्यही तपाईँको यो एजुकेसन बेस नै जाने हो कन्टेन्ट होइन भर्जन हुन्छ जस्तो अब तपाईँले अब बिस्तारै अब सिक्दै हुनुहुन्छ युट्युबिङको विषयमा सिक्दै जानुहुन्छ फेसबुकको विषयमा सिक्दै जानुहुन्छ भोलि अब फरेक्सको सिक्नु होला क्रिप्टोको सिक्नु होला इन्भेस्टिङसँग कन्सेप्ट आइडियाहरू सिक्नु होला तर अलिकति वास टाइम पुर्याउनलाई चाहिँ मैले यसमा चाहिँ मैले के एउटा ट्रिक युज गराएको छु भने नि यो पन्जी स्किम प्रमोट गर्ने के अरे कम्पनीहरूलाई क्याचअप गरेर मैले चाहिँ यसमा अलिकति त्यो ट्रिक हालेको छु क्या यसमा चाहिँ वाच टाइम चाहिँ मेरो त्यो कारणले पुग्यो क्या जस्तो यो यो क्राउड वान भन्नेहरू होइन अनि यस्तो किसिमको पन्जी स्किमहरू मैले चाहिँ प्रयोग गरेर यो वाच टाइम चाहिँ यसमा पुग्यो क्या यस्तो यस्तो पन्जी स्किम कुनै सिरिजहरू हामीले छुट्यायो भने यो पुग्दो रहेछ ए त्यसमा कपिराइट छ कि छैन छैन त्यसमा कपिराइट छैन ए हुन्छ यो यो बेसमा मलाई नि आइडिया दिनु होला इङ्ग्लिस बेस भएपछि ठिक छ ठिक छ हुन्छ हामी यो गर्दै जाउँला हुन्छ ठिक छ हामी यो यसरी सेटअप गर्दै जाउँ भोलि कन्टेन्ट अपलोडको लागि लिएर हामी जाउँ अनि युट्युबको अब बाँकी त अब तपाईँको अरू त के छ भन्दाखेरि युट्युबको राम्रो पक्ष तपाईँलाई के थाहा छ राम्रो राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ वेन यु हेभ टाइम होइन क्रिएट टन्न कन्टेन्ट तपाईँले क्रिएट कन्टेन्ट अलर्ट क्या होइन अलर्ट एन्ड स्क्याजुल इट होइन स्केड्युल गर्ने एउटा चाहिँ अप्सन पाउनुहुन्छ जस्तो मैले भोलि तपाईँले कन्टेन्ट प्रोभाइड गरिसके पछाडि भोलि तपाईँले कन्टेन्ट स्केड्युल गरिसके पछाडि यो तपाईँको डिजिटल टु बिजनेसमा लगभग तपाईँको एक महिनाको कन्टेन्ट आफै जान्छ तपाईँले फेरि फेरि त्यो हेरिराख्नै परेन क्या हजुर अब समय समयमा अब तपाईँले यसो आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्नु मार्केट गर्नु त्यो त अब एक पन् दस पन्ध्र मिनटको काम हो अब त्यही त्यो थाकेको बेला अब नयाँ फेरि सोच फेरि टाइटल आयो होइन तर एकैचोटि सर र गरेको बेला सर र तपाईँले अपलोड गर्ने सर र थम्नेलहरू पनि ट्याक ट्याक ट्याक बनाएर हालिदिनु किवर्ड्सहरू पनि त्यही अनुसारले खेलाएर हालिदिनु भयो टक्क स्केड्युल गरिदिनु भयो भिडियोहरू हजुर भिडियोहरू यताबाट एभाइलेबल हुन्छ तपाईँलाई है सो त्यसरी तपाईँले गर्दा अझ बेटर हुन्छ है त सर हजुर युट्युबको यो राम्रो पक्ष हो क्या सर किनभने हामीले कन्टेन्ट त मजाले स्केड्युल गर्न सक्छौँ नि त यो राम्रो पक्ष छ सो मलाई चाहिँ यो राम्रो लाग्छ युट्युबको ल तर युट्युब युट्युब राम्रो छ कि अलिकति रिसेन्टली हेर्नेपछि ब्लगिङ राम्रो छ युट्युबिङ ब्लगिङ दुइटै राम्रो भन्छु म चाहिँ होइन तपाईँको मैले के मिस्टेक एउटा गरेछु भने नि मेरो मिस्टेकबाट पनि तपाईँहरूले सिक्नुपर्छ मिस्टेक मैले सुरुमा नेपाली भर्जनबाट ब्लगिङ गरेर मैले मिस्टेक गरेँ जस्तो लाग्यो क्या हजुर सो द्याट्स वाइ मैले अहिले इङ्ग्लिस भर्जन मात्र प्राय टाइम नै हुँदैन एकदम प्याक हुन्छ तर म फ्री भयो भने इङ्ग्लिस भर्जन नर्मल्ली एक सय भ्युज अटोमेटिकली पुगिरहेको हुन्छ क्या मेरो यो यसमा स के अरे चाहिँ तपाईँको सय भ्युज फिफ्टी भ्युज डेढ सय भ्युज प्रायः पुगिराखेको हुन्छ यो ब्लगमा क्या खासै मैले केही त्यस्तो कुरा नै गराएको छु होइन होइन अब यो किसिमको तपाईँको नि यो गर्नुपर्छ तर बिस्तारै सुरुमा मैले हजुर अहिले थोरै थोरै आउँछ यसमा एडहरू चाहिँ बेला बेलामा किनभने यो मैले धेरै सुरु गरेकै धेरै भएको छैन सर अनि फेसबुकमा एउटा एउटा यो पनि छ नि त एउटा फेसबुकमा तपाईँको यो अहिले के छ यसको यो यसको यो सिस्टमहरू त बन्दै भएको जस्तो लाग्छ सुनेछु मैले फेसबुक एउटा छ नि यो के अरे इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल हो इन्स्ट्यान्ट आर्टिकलवाला यसमा यो गएको यो बिचमा इन्कम गर्नेहरूले बहुत राम्रो गरे नि साइडबाट होइन एउटा नर्मल्ली पनि राम्रो त्यसबाट चाहिँ राम्रो एउटा ग्रो अप दिने पेमेन्ट गरिरहेको थियो कि फेसबुकले फेसबुकले त्यो चाहिँ गरिरहेको थियो मैले चाहिँ त्यो गरिनँ होइन गर्न चाहिँ फेसबुकले गरेको थियो त्यो मैले पनि एक दुईचोटि हेरेको अब घर नेट थिएन भिडियोहरू हेर्दै गरेको थिएँ अब मैले पनि हाल्न मसँग पेज त फेरि टन्नै छ ए हजुर ए मसँग फेसबुक पेज टन्नै छ र मेरो पर्सनल ग्रुप पनि तपाईँको त्यो कसरी कसले ह्याक गर्यो कि के भयो त्यो मबाट त्यो मबाट आफै रिमुभ भयो त्यसमा मेरो कति थियो फलोवर्स ऊ तपाईँको त्यसमा मेम्बर कति थियो ग्रुपमा मेरो लगभग पाँच लाख मेम्बर थियो कसरी त्यो हट्यो त साढे चार कि पाँच लाख यस्तो बढेको बढेको थियो ग्रुपमा दिनमा तपाईँको दुई के तिन के दुई के तिन के फलोवर्सहरू बढ्थ्यो कि म सबैलाई एप्रुभ गरिरहेको थिएँ त्यो लास्टमा मेरो ग्रो भएर एकमुष्ट रूपले साढे चार कि पाँच लाख भएको थियो त्यो मेरो ग्रुप त्यो पछि मैले खोज्दाखेरि पनि पाएन बिचमा त्यो कहाँबाट त्यो कसरी मिसयुज भयो मलाई पनि कुनै थाहै भएन के सर्च गर्दा पनि भेटिएन अनि मैले फेरि त्यही नामको ग्रुप बनाएको छु अहिले चाहिँ रिसेन्टली मसँग अहिले फिफ्टी फाइभ के मेम्बर हुनुहुन्छ अझै पनि ओके ओके त्यो विषयमा ल हामी फेसबुकको च्याप्टरमा थुप्रै कुरा गर्छौँ हुन्छ फेसबुक एउटा पेज छ एउटा पेजमा चाहिँ लगभग ट्वेन्टी फाइभ के मेम्बर छ त्यो पेज पनि बहुत पुरानो हो मेरो ए सोसियल मिडिया जे होस् राम्रो रहेछ अब सोसियल मिडिया राम्रो भए पछाडि भोलि यहाँ म तपाईँलाई एउटा चाहिँ किनभने हाम्रो यो social media social media business consultant भनेर धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्छ क्या सर जस्ट कन्सल्टेन्ट मात्र भनेर क्या भोलि अब यो तपाईँको एफिलिएटरहरू छँदैछ होइन यदि चाहिँ त्यो सोसल मिडिया कन्सल्टेन्टै बनेर मात्र पनि भोलि यो ट्रेनिङहरू गरिदिइसके पछाडि सकिसके पछाडि हाम्रो यो फ्रिल्यान्सिङको एउटा सफ टिम छ होइन जो यो डिजिटल एजेन्सी भनेर यसमा खास यहाँ पनि अब यो कसैको कन्ट्याक्ट हुँदैन यसमा प्रोजेक्ट अपिल गर्ने र आउटसोर्स गर्ने मात्र काम हुन्छ भोलि तपाईँले आफ्नो लोकल एरिया आफ्नो लोकल कम्पनीहरूसँग काम गर्न चाह्यो भने यो टिमले पनि सपोर्ट गर्छ क्या हामीलाई सो सोसल मिडिया कन्सल्टेन्टको हाम्रो छुट्टै प्रेजेन्टेसनहरू पनि छ म तपाईँलाई एभाइलेबल गराउँदै जान्छु ठिक छ तपाईँको राम्रो जे होस् पहिला पनि अनुभव रहेछ जानी नजानी बढाउँदै जा अब चाहिँ जानेर काम गर्नु पर्यो सर यसलाई धेरै धेरै काम गर्न सकिन्छ अहिले पनि म ग्रुपलाई रा गरिरहेको छु फिलअप गरिरहेको छु त्यो ग्रुपलाई कन्टिन्यू दिइरहेको छु हजुर हुन्छ सोसल फेसबुकको च्याप्टरमा हामी अलिकति अझ बृहत यो फेसबुकको इच एन्ड एभ्री कुरामा हामी कुरा गर्छौँ नि त है त सर हजुर ल आज तपाईँले च्यानल क्रिएट गर्नुहोस् त्यो गरेर अनि उ गरेर भोलि चाहिँ त्यो कन्टेन्टहरू गरेर अरू थप एक दुईवटा विषयमा कुरा गरौँला हुन्छ सर हुन्छ ल हुन्छ ल सर गुड नाइट